おはよう今起きてうん、うん、眩しいから低層してんのあ起きてうん返事だけ言っちゃまやなばあちゃんも起きて 目が寝てるよ今も起きてうん偉いねぽーちゃんうんちもちゃんとしてねえ下がってくるパターンなのプール行くようんぽー <laughs> ちゃん来てね お偉い <laughs> まあぽーちゃん下がってくるのはなしだよねえおはよう起きたね 今牙だけしか入ってないし暇起きてうんよし起きよう起きようほちゃん偉いねうんうんちちゃんとしてねはい、 かついてるよはいはい偉いお尻残ってるよ今起きてはいプール行くようんはいプール行きますよ 重いね体がはい頑張れ頑張れあ偉いお尻両方残ってるうん <laughs> はいお尻残ってたねあ偉いね元気だね朝から元気いっぱいだね